Mm. Hej! Pradip här. Välkommen till nya vloggen. Eller den här videon, den här vloggen. Hur som helst, eh, det ligger glasspinne där. Det är inte från mig. <laughs> Jag lovar, det är inte från mig. Kom. Toys R Us ska vi åka till. Och idag, för att kunna ta den här vandringen, har vi med oss Sofia, fröken Sofia spädde man på. <laughs> Sorry. Röken Sofia. Mm. Då får ni presentera er. Och sen? Elton. Elliot. Vad heter du då? Och! Oj, jag kan pappa pratet till och med. Om min mamma kollar på det här. Det är det här som är anledningen till att jag inte åkt hem. Det här är mina barn. Det här är min fru. De, tyck, de sa ju det, om jag skulle skaffa en ny kille, då tyckte de ju att det skulle vara du. Nej. varför vi är här, det är för att... Sofia, berätta. Nu ska vi se om det finns eh, flickavdelning och pojkavdelning. Jaha. Eller om det är typ så typiskt om dockorna är rosa och pojkarnas grejer är blå. Varför då? Jag vet För att det, det är så. Normen säger att det ska vara så. Den gamla. Men nu så vill vi, nu behöver vi förnya samhället. Det är okej att eh, pojkar leker med dockor, eller hur är det? Ja. Du gillar att leka med dockor? Nej. Ja, men kolla här direkt nu. Nej, fast, kolla! Ninjago. Då är det faktiskt... Jag såg först att det var en kille direkt, men kolla det är faktiskt en tjej som kan se. Ja, det är en tjej också där. Oh, sen vet jag inte, här, är det här killar eller är det för tjejer? Sofia har ju gett sina elever eh, en uppgift om att de ska göra egen leksaksaffär. Så, ja. har, har ni många nerf eller? Ja. Hemma? Fråga henne. Ja, har ni det eller? Usch ja. Och de här ja. skotten ligger över hela huset. Nice. Elvis, vad vill du ha? Vem är det? Vem är det där? Det är Elsa. mamma. Eller är det Anna? Det är mamma. Vem är det där då? Hon som har blå klänning, hon är Elsa. Är det Elsa? Eller hur? Ja. Det är Anna. Ja. Är det det? Ja. Nej. jo. Det där är Askungen, det står till och med där. Ja. Ingen kan det här. <laughs> Vad är det här för något? Fy på dig, fy på dig. Inte fy på dig, för du vet kanske inte, jag vet inte. Fy på dig. Fy på mig. Är det samma? Nej. Den här funkar inte ens. Här är ju bra reklam också. Här. Här, här är det bra. Det där kan du Så! Här är rosa. Här är rosa. dockor, sminkdockor. Och här är det rosa, vad är det? Ah. Ja, de där, eh, det där är folk som, de ritar faktiskt sådana på fritids. Tjejerna, alltså. <laughs> Ja. De, pratar, de har pratat om det. Ja. Och här är det Fast Elvis, varför står du... Nu, Hanne kissnade igen. Mm. Ljusblå, turkos. Va, vad kallas de färgerna ihop? Jag har tappat bort ordet. Det känns som att det är tjejleksaker där. Medan vi på den här sidan har bilar, bilar, superhjältar och grejer. Lego. För det kanske är sånt som pojkar leker med eller? Nej, kolla nu då Freddy. Ja. Där borta, vi kan filma ditåt. Där finns massor eh, små prinsessklänningar och grejer där hela vägen. Där är det lite blandat. Nej, kolla här! Här är det bara helt plötsligt massa superhjältar och Spiderman och Star Wars och... Nej men titta! Mitt bland allt! Mitt bland alla hemskheter hallå. så har vi en enhörning. Ingen enhörning, han är inte fin. Hallå! Hallå! Akta på dig! Hallå! Den här? Kolla. Ja. Men kan eh, vi kolla här nu också. Vänta ett tag. Mm. Nu, nu är vi fokuserade på den här. Jag har alltid velat trycka på sådana saker. Men jag vill också trycka på någon. Hallå, vänta. Går det så? Man kan säga att vi ska vara vänner till oändligheten och vidare. kolla här. Han pratar med mig. Mitt rymdskepp har nödlandat här av misstag. Vem bestämmer Har du sett mitt rymdskepp? Prata, Buzz! Här är ju saker för små barn såg inte liksom alla färger. Ja, titta. Här, har vi kommit till rätt avdelning. Gult och ja. blått och grönt och gult och... Ja. Pastell. Pastellfärger. Ja, tänk på pasta. Och här är det ju... Finns det mycket killar här då eller? Här! Här Här har vi han! Här har vi dem. Mhm, den pojke som kör. Mhm, den pojke som kör. Är det den pojken? Den pojke som kör. Den pojke som kör. Mm. Den pojke som kör. Både sitter en flicka och en pojke, men då är det pojken som kör. Här är det en pojke och en flicka som åker. Då är det fortfarande pojken som kör. En till bil. Nej men det är pojken som kör. Mm. Varför är det så här? Men här mm. finns det finns ju kille. Här är en kille. Är det en kille? Mm. Här är en kille. Här är en tjej. Det där är en tjej. Fast det där, är en tjej. Mm, det är bra. Ah, det är en tjej. Är det en tjej? Den där är sprut. Ah, Åh! Ja, ser vi lika ut? Ja. Hej, hej. Hej då, Toys R Us! byter till min träning. Där är Wilmer. <laughs> Wilmer är inte skadad den här gången. Eller jag vet inte riktigt. Är det inte än. Inte än. Innan jag avslutar den här videon så måste jag bara säga, det är inte mina barn. Det är inte min fru, det är min kollega och det är hennes barn. Jag var på Toys R Us med dem. Och sen var det lite träning den här veckan helt enkelt. Kom ihåg om ni vill, likea videon, dela videon och subba på min kanal. Om ni tycker det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi alldeles snart. Hej då, ha det bra!